Aprendí a ser feminista al lado de mi madre, aunque mi madre creo que ni siquiera se debe reconocer <laughs> feminista, pero digo, toda su manera de vivir y todas sus actitudes y cómo hacía las cosas tenían mucho que ver con, ser feminista. Ella se fue del mundo algo alarmada por mí y yo eso siempre lo he tenido en, el corazón. Yo siempre vi a mi madre eh, con una actitud muy de de esa generación que era de protesta pero sumisión. Pues yo crecí escuchando, Cari, si estudias, el cielo es el límite. Siempre la madre le decía, ahora cuando venga tu papá vas a ver. O sea que al final me encontré la misma trampa, de otra manera y por otros motivos que mi madre, pero me encontré la misma trampa. Nada que perder.